falso, eso es falso. Eso es falso. ¿Pero por qué te golpearon entonces? Porque yo me paré a agarrar el amigo mío que estaba ahí, ya le estaban dando. Y yo me paré y ellos le dieron para me dio una patrulla y yo, pedí conocimiento. Pero supuestamente te ibas a robar ahí. No, mentira, eso es mentira. ¿Y eso de, que estaban Yo me paré, yo me paré. Pero tú entraste a un colmado supuestamente y tú ibas a arrancar una, tragamonera. Yo no entré a colmado. Y un joven que estaba dentro te golpeó. Pero tú eres amigo de él, tú, eres, tú lo conoces a él. Lo no, no voy que le estamos haciendo Y me paré. ¿Para dónde tú ibas entonces? Iba pasando por la calle. ¿Y para dónde tú ibas en ese momento? A mi casa. ¿A tu casa? ¿A qué tú haces, ¿A qué tú te dedicas? Yo soy peluquero. ¿Peluquero? ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? De Valle. ¿De Vista Valle? ¿Cuál es nombre tuyo? falso, eso es falso. Eso es falso. ¿Pero por qué te golpearon entonces? Porque yo me paré a agarrar el amiguito que estaba ahí, ya lo, le estaban dando. Y yo me paré, y yo le di para me dio una patrulla yo, yo pedí conocimiento. Pero supuestamente te iba a robar ahí. No, mentira, eso es mentira. ¿Y eso de, que estaban Yo me paré, yo me paré. Pero tú entraste a un colmado, supuestamente, y tú ibas a arrancar una, no. una, Yo no entré a colmado. Y un joven que estaba dentro te golpeó. Pero tú eres amigo de él, pero tú lo conoces a él. No, no, no, te Voy a que le está mandando y me pare. ¿Para dónde tú ibas entonces? Iba pasando por la calle. ¿Y para dónde tú ibas en ese momento? A mi casa. ¿A tu casa? ¿A ¿Qué tú vas, amigo? ¿A qué tú te dedicas? Yo soy peluquero. ¿Peluquero? ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? De Valle. ¿De Vista Valle? ¿Cómo el nombre tuyo? falso, eso es falso. Eso es falso. ¿Pero por qué te volcaron entonces? Porque yo me paré a agarrar el amiguito mío que estaba ahí, le estaban dando. Y yo me paré y yo le di para me dio una patrulla, y yo, pedí conocimiento. supuestamente te iba a robar ahí. No, mentira, eso es mentira. ¿Y eso que estaban juntos? Yo me paré, yo me paré. Pero tú entraste a un colmado supuestamente y tú ibas a arrancar una, no. una, Yo no entré colmado. Y un joven que estaba dentro te golpeó. Pero tú eres amigo de él, tú, eres, tú lo conoces a él. No, no, no, no, a ir, que estamos me ¿Para dónde tú ibas entonces? Iba pasando por la calle. ¿Y para dónde tú ibas en ese momento? ¿Para qué bello? A mi casa. ¿A tu casa? ¿Qué tú haces, ¿A qué tú te dedicas? Yo soy peluquero. ¿Peluquero? ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? De Valle. ¿De Vista Valle? ¿Cuál nombre es tuyo?